tärkeämpänä tämä, tää RTR-pilkku ja RR-pilkku. Niin kun sanoit siinä, niin, että tämä, missä on tämä työ ja tuotanto mukana, että se on sitä realista ja sitten tämä R ja R-pilkku on tätä tiivistä. Ja näinhän se tietysti tavallaan on, jos me samastetaan tämä reaalinen just sen todellisen tuotantoon. Niin tavallaan Marksin näkökulmasta kapitalismissa se reaalinen. Just tässä, <clears throat> tässä reaaliabstraktion mielessä, että se on se reaalinen voima, joka, joka pyörittää koko, koko tätä kapitalismin moottoria. Ja että se <clears throat> ns. todellinen, siis fyysinen tai konkreettinen tuotanto seura, niin kuin seuraa tämän, tämän, tätä logiikkaa. Ja, siinä mielessä just tämä, tämä fiktiivinen puoli on itse asiassa se reaalinen. No, Oli mulla muutenkin kommentteja tässä. <laughs> joo. Eli ihan pieni kommentti vähän tuosta työtuottavuudesta, joka tuli monta kertaa esille. Eli tota, Marxin niin yksi perusajatus pääomassa on se, että, että kapitalistisen niin kilpailullisen taistelun moottori on se, että, että yksittäiset tuottajat, yksittäiset kapitalistit tehokkaampaa teknologiaa, jotta ne kohottaisi työn tuottavuutta ja saavat näin niin markkinoilla väliaikaista kilpailuetua. Ja näin niin kuin, ikään kuin työn tuottavuus tai kapitalismi on aika tehokas siinä niin kuin, tuottavamman teknologian kehittelyssä. Mutta tämä on niin kuin antagonistinen ää, kehitys toisaalta. Yksi, siis yhdessä mielessä siinä on ristiriita siksi, että tätä tuottavuutta parantavaa teknologiaa otetaan käyttöön vain sikäli, kun sillä voidaan vähentää muita kuluja. Eli sitä otetaan käyttöön vain sikäli, kun se tuottaa yksittäiselle kapitalistille voittoa. Joten niin kuin Marxin kritiikin yksi ydin on myös se, että, että tätä potentiaa ei hyödynnetä täysin. Esimerkiksi jos ajatellaan nyt ilmastonmuutosta ja ekologista kriisiä, niin ihmiskunnalla on paljon sellaista potentiaalia, niin kuin paljon sellaista teknologiaa, mitä ei oteta käyttöön sen takia, että ainoa kriteeri sille on tämä yksittäisen kapitalistin voitto. Mä pahoittelen, että kaikki ei ehdi käyttää puheenvuoroa, mutta tuota, täällä oli nyt kaksi ja sen jälkeen katsotaan teitä. Mä otan nyt tätä neljä kertaa, mä oon nyökännyt ja antanut sille lupauksen puheenvuorosta ja mä valitsin pakkuun sille. Ja tota, olen Anne Metsälä, ja sitten Kortmanille ihan lyhyesti tietysti kaikille muillekin, niin ylihistoriallinen yhteiskuntatieteilijä olen sitten minä ja kattaa kohtuustutkimuksen koko maailman kaikkien jopa ajasta ennen meidän ajamasta me alkoi kysymys. Eikö ole totta, että ihmiset ovat maksaneet ja maksavat veroja kussakin itsenäisessä valtiossa tai pikemminkin aiemmin itsenäisessä valtiossa saadakseen nimenomaan vahvat valtiot riittävän pätevillä työntekijöillä, johtajineen, jotka asemansa huomioiden ja niistä riippumatta turvaavat osaltaan jokaisen ihmisen ja jokaisen muun toimijan oikeudet ja velvollisuudet tasa-arvoisen samansisältöisesti ja tämä kaikki perustuen oikeudenmukaisiin kansallisiin lainsäädäntöihin valtiosopimukset huomioiden. Toinen kysymys. Mitä te pelkäätte eniten? Totuuksia kustakin asiasta sisältäen totuudet itsestänne, elämää vai kuolemaa, mafian herraa vai minua, koska olen haastanut Suomen valtion ja ne valtion maanpetossyytteet, että sisältää niin sodankäynnin kaikkia normaalit tavaskaudella toteutetaan muun muassa akateemisen tieden maailman kautta sekä kaiken kattavaa rikollisuuden, kuten loppuasen ja korruption ja talousrikollisuus. Ja marxismi, eli Akanloiden toteuttama kommunismi, ei muutu kapitalismiksi, vaikka niin puhuttaisiin. No, kiitos. Ja sitten Arjo. Pari huomautusta siihen hoitoluvun äh, suhteelliseen alenemiseen siinä täytyy mun mielestäni niin todella tarkkaan lukemaan, koska hän, hän ei todellakaan määrä sitä sillä lailla laiksi, joka väistämättä siis toteutuu keskiltä. Vaan hän määrää viisi tekijää, jotka tätä tendenssiä vastaan kamppailevat. Siis mä en nyt äh, luettele niitä mutta sen kanssa pitää olla, pitää olla varo. Ja se on reaalitaloudessa vaikea laskea. Siis yksi semmoinen momentti, mistä sen, sen voi lukea yhtiöiden taseista, on se EBIT, eli tuota, voitto tai tulos ennen veroja. Et se on yksi semmoinen. Ja kun katsoo, siis 500 suurimman tuota, yhtiön maailma, maailmassa 500 suurimman yhtiön taseita siitä kolmas vuodesta 73 jälkeen. Sitten on tämä tendenssi voimassa, eli suhteellisesti laskee tämä, tämä luku mutta siinä se vastavoima, joka, joka, sen, joka sen pysäytti, oli sitten tämä pikkuhiljaa ja sitten 90-luvulla voimakkaasti esille tullut tuota, uusliberalistinen talousajattelu ja politiikka, joka vähensi tuota, työvoimakustannuksia, ja toisaalta äh, uuden teknologian pääsy ää, äh, laajasti tuotantoon, mikä halpeni siis, ää, äh, pysyvän pääoman tuota, uusinta. Kiitos. No, Lau. Okei, okay. eli tuota, tuossa <clears throat> muutama vuosi sitten Telkkarissa a jossa haastateltiin EK-johtaja Seppo Riskiä ja silloin oli työmarkkinakielo saakamassa ja Riskiltä kysyttiin, että miten te EKssa niin valmistaudutte näihin neuvottelukierrokseen ja hän vastasi siinä, että no, me luetaan Marksin pääomaa, sitten saadaan aika hyviä, hyviä ohjeita neuvotteluja, neuvotteluja varten ja ja paikalla on muita sisäpiiriläisiä kuin Siste, joka on Etlassa ollut entisessä elämässä ja hommassa, mutta voi kovitella, että onko tässä 1 prosentti tai 20 prosenttia vai peräti puolet leikkiä tässä riskin, riskin lausunnossa. Ja sitten Vesa, Vesa tota, no, puhui tässä työttömyys, työttömyysasiasta, että sitä on nyt suhteellisen tuoretta Yhdysvaltain yliopistossa tehdään tutkimus, missä todettiin, että työttömyyden lisäys 100 prosentilla aiheuttaa palkkojen alenemisen 10 prosentilla, eli se on yksi, yksi, yksi kymmenen on tämä, tämä suhde, suhde eli, eli tota, no, ja Sari-Leena kertoi tästä filippiiniläisten johtavuudesta, niin siitähän nyt on ihan aika tuore tutkimustulos Suomesta, että oli, oliko satoja orjia orjia jo, eli me ollaan niin kuin kieltämättä monessa suhteessa menossa taaksepäin. Ja sosiaali- ja terveysministeri tuossa ennen, ennen kevään budjettiriihiä ehdotti tätä vastikkeellisuutta, että pistetään sosiaaliturvalla edellä ää, töihin, mutta sitten kun pidettiin tämä riihet ja sitten todettiin, että se jälkeen kun fonikialaiset keksi rahaa, niin ei ole mitään ollut vastikkeellisuuden, vastikkeellisuuden niin kuin osoittamisessa, että maksetaan työstä palkkaa, niin sitten se tulee vastikke, vastikke toteutettu, niin sitten sen jälkeen muutettiin, että se onkin vaan aktivoiva ja virikkeitä antavaa se palkatun työ. Hyvä. Tässä tuli tuota muutama kysymys ja, ja muutama kommentti. Ja, ja tuota, jos vaikka täältä päästään alkaen mennään, voitte jokainen poimia eh, jatkonäkökohtiin ja, ja sen jälkeen mä lopettaisin tämän tilaisuuden, koska tämä talo on tarkoitus mennä kiinni kello 16. Ja tuota, kuten alussa varoitin, niin vaikka täällä on luettavaa, niin on kuitenkin mukavampi päästä ulos, ulos tuota, tänään vielä. Joo, täällä kysyttiin, että tota, voisiko tämä niin abstraktinen puoli oikeastaan olla reaalinen, siis tässä talouselämässä ja tämä menee vahvasti kyllä nyt Hegelin puolelle, eli Hegel objektiivinen idealisti, hän tuottaa, mutta hän esitti loistavasti näitä lainalaisuuksia. Itse olen lukenut aika tarkoituksessa logiikkia. Lenin luki ja teki muistiinpanoa filosofian viikkoissa ja en vähän väliä joutui niin kuin ihailemaan, että ne, se on niin kuin materialismia se, mitä Hegel lähestyy. Mutta ei se kuitenkaan ei se, tässä on nyt sellaisia piirteitä, että että, vois, että ei voi jyrkästi erottaa reaalitaloutta ja tota, Marxin fikti, fiktiiviskapitaalia. Ja tämä nostaa mielenkiintoisia kysymyksiä esimerkiksi sitten, että mitä nämä robotit, tota, kun ne tulee vielä kuvaan mukaan, missä määrin ne valtaa ihmisaivojen aluetta ja kuuluvatko robotit sitten sinne pysyvään pääomaan vai, vai voisiko ne luoda uutta arvoa? Luulen, että tämä on liian mekanistinen, mutta väistämättä ne, ne syrjäyttää ihmistyövoimaa. Että meillä on, mä haluaisin sitten palata vielä tähän kurjistumisteoriaan, että se on Marx äh, näki, että äh, kapitalismin kehittyessä ei tapahdu absoluuttista kurjistumista pääsääntöisesti, koska kun pysyvä pääoman osa koneet ja tuotantovälineet nousee valtavasti, niin myös vaihteleva pääoman osa työvoimaan, se, se, se nousee absoluuttisesti, mutta ei suhteellisesti. Ja näin ollen Eh, Marxin oikeastaan tämä teoria on, että koko ajan taistellaan. sosiaalipolitiikan perusteoria, että työväenluokan täytyy vahvistua, eh, kun taas Marxin vastustajat haluavat sanoa, että hän haluaa kurjistumista. Ei suinkaan, siitä hän pääoma ykkönen kertoo, miten hän puolustaa niitä sorrettuja. Sitten tota, sitten viitattiin tähän hoidon äh, suuren luvun laskutendenssiin, niin sen kanssa on tietysti oltava varovainen, äh, mutta tota, siihen Marx esitti viisi vastaan vaikuttavaa tekijää, joista yksi esimerkiksi on tuotantovälineiden arvon alentaminen, toinen on osakepääoman äh, lisääminen, eli tämä kuvitteellisen talouden nostoja. Ja sitten täällä jo esille että Marx näkee, että jos on runsaasti sellaista työvoimaa, joka on tota, vain tilapäistyössä ja joka voidaan vaihtaa ja jossa kaikkien palkat ovat matalia, niin ne suosivat voiton suhdeluvun nostamista, mutta eh, toi Kai Kontturi teki tutkimuksia Suomen teollisuuden hoitosuuden luvusta. Ja me, mä kun kirjoitin tästä, niin hän vähän ensin niin kuin hyökkäsi suorastaan, että mä yliarvioin tätä äh, alenemistendenssiä, mutta hän teki niitä pylväitä sieltä vuosittain ja sitten hän, sit sitten hän soitti mulle ja sanoi, että nyt se voiton suhdeluku on laskenut tässä pylväässä. E, eli tota, mä, tota, minun mielestä tämä Marxin voiton keskimääräisen suhdeluvun laskutendenssi on jollakin lailla kuitenkin absoluuttinen siellä hänen. Se tuo mun mieleen joskus tämän Einsteinin teorian, jonka mukaan maailmankaikkeus niin kaareutuu Tuota, alaspäin ja sitä epäiltiin, kunnes amerikkalaiset mittauslaitteet vahvisti sen todeksi, että tuo Esko Valtaoja sanoi, että maailman avaruuden suhteen on voimassa vain muutamia lakeja, painovoimalaki ja suhteellisuusteoriaa ja näin ollen vain harvoja esittää. Ja mulle tulee mieleen, että Marx on taloustieteen alueella henkilö, jolla on tota, näitä kaavoja, jotka pätevät niin kauan kuin kapitalismi on olemassa. Niin. Joo, kiitos. Hyvin lyhyesti, koska iltapäivä on ollut hyvin pitkä. Eli mäkin ainoastaan mainitsen tästä voiton suhdeluvun laskutieteellisessä tämä Tätä on tietysti viime vuosikymmeninä tutkittu hyvin paljon empiirisesti käyttäen tätä hyvää tilastomateriaalia, mitä nykyään valtio tarjoaa tutkijoille ja muille ihmisille. Ja mä itse vastustaisin tällaisia pyrkimyksiä, joissa liian voimakkaasti yritetään Marxin ajatuksia kapitalismin kriisitaipumuksista palauttaa pelkästään äh, ajatukseen voiton suhdeluun laskutendenssistä. Äh, mun mielestä ehkä se perusajatus menee näin. Että silloin kun voittoaste tai voiton suhdeluku niin on matalalla tasolla, niin tämä tilanne tekee kapitalistisesta taloudesta, jos voidaan käyttää tällaista vertauskuvaa, hauraamman. Eli silloin kun syntyy joku ö, ulkoinen tapahtuma, ja voittoaste on tavallaan valmiiksi alhaisella tasolla, niin kapitalismi on silloin herkempi ajautumaan sellaiseen kriisiin, joka on hyvin syvä. Kun taas jos kapitalistinen talous on kestävämmällä pohjalla, voittoasteet on korkeammalla, niin silloin näillä laukaisemilla mekanismeilla ei saada aikaan sellaista pysyvää, syvää talouskriisiä, että Marxhan ajatteli tavallaan, että sy syklisyys, nousu- ja laskukauden kuuluu olennaisesti kapitalismiin, mutta tavallinen laskukausi ei suinkaan tarkoita samaa kuin kapitalismin kriisi tai syvä taantuma. Annan no Joo. Jos mäkin kommentoin sitä oikein suurelukukeskustelua. Siinä on tosiaan Laaja keskustelu, jossa on monta tasoa tai yksi on se, mitä Max Toro tarkoitti, mitä hän kirjoitti, toinen on tämmöinen matemaattinen teoretisointi, kolmas taso on tämmöinen empiirinen keskustelu. Siitä kaikesta on loppujen lopuksi vaikea tehdä ihan niitä yksilitteistä johtopäätöstä, mutta mun mielestä siinä on sitten semmoinen järki, yksi järki siinä on, että että tämmöiset kapitalistisen talouden tehokkuutta kuvaavat mittarit, kuten tuottavuus tai sitten tämä Lisäilman suhdeluku eli 15 aste, tai sitten voiton suhdeluku, ne ei välttämättä kuule samaan suuntaan. Se voi käydä näin, että työn tuottavuus kohoaa, 15 aste kohoaa, mutta silti voiton suhdeluku alenee, koska siinä on erilaiset tekijät vaikuttamassa siihen. Ja, ja se voisi sitten ottaa osaltaan ymmärtämässä, ymmärtää, ymmärtämään kriisien suuntaan. Mä katsoin, että se on lähinnä tämmöinen kriisiteoreettinen rakennelma, mutta siinäkin on varovainen. Niin Kiitos paljon. Mä haluan erityisesti kiittää että meidän erinomaisia alustajia, keskustelijoita, jotka viritti tämän niin, että minun hämmästyksekseni me kaikki tässä vähän huonossa ilmassa jaksoimme neljänä seurata tätä tilaisuutta. Tämä loppu